Sen que sirva de precedente, polo tanto, coincido co presidente en que Galiza necesita un concerto económico co Estado que posibilite o autogoberno. Espero que os nacionalistas españois sensibles á perda da autonomía do Estado ante a Unión Europea sexan tamén sensibles á necesidade da autonomía fiscal para Galiza porque igual que ocorre co Estado non, pode, non se pode gobernar un país non se pode decidir cales son as políticas a aplicar un país non se pode apostar polos sectores produtivos dun país se non se ten esa autonomía financeira e fiscal que lle permita decidir como se empregan os orzamentos e como se reparten e se invisten. Polo tanto, eu espero que en esa sensibilidade que ahora entendo que teñen con respecto á necesidade de autogoberno e de soberanía dos povos, voten a favor da soberanía galega e voten a favor deste concerto económico. Nada máis, moitas grazas.